اول و السلام علیکم تماشا گرامی کنال فارس وان من با شما طالب شا دوستان عزیز امروز من برای شما یکی از بیزنس های شخصی خود ما سخن میکنم یعنی فروختی مال و کال یعنی گوه های ذاتی ро ман барои шумо пешниҳод мекунам дӯстони азиз дар ин барнома ман ба боварӣ комил гуфтам метавонам ки шумо моле ки ҷустуҷӯяш доштед дар ин видео дарёфт мекунед дӯстони азиз аз мо дур набошед бо мо бошед мо видеоро сар кардем гови якум дуюм зоиш гусолааш модда 15-16 литр шир медиҳад дӯстони азиз нархи инро ба рақами 92 764 52 52 занг занед ва маълумоти пурратарро дар худи он шахс яъне яке аз шахсони мо ҳастанд гуфтугӯ кунед гови дуюми мо гов дуюм зоиш чорни пёстра расиски гусолааш буқача 15-16 литр шир дорад худи инро ҳам ба рақамҳои 992 92 764 52 52 занг зада пурсупот шавед гови сеюми моҳ гов якум зоиш гусолааш буқача 15 16 литр шир дорад дӯстони азиз худи ба ҳамон рақамҳо 92 764 52 52 занг зада маълумоти пурраттарро пурсупот шавед дӯстони азиз мисли ин пародҳои зотиро бисёрашро аз мо дарёфт кардани шумо мумкин аст яъне кадом намоди э, пародии гов ба шумо писанд аст шумо ба рақамҳои 92764552 занг зада танҳо фармоиш медиҳед ва ба нархи дилхоҳи шумо иншааллоҳ мо онро дастрас мекунем дӯстони азиз аз мо дур набошед барномаи фарс 1 ман бо шумо толибшо ҳастам то барномаҳои дигар то боздид ба канал подписатсия накарда бошед ҳатман подписатсия кунед видео агар барои шумо ҳатман писанд шуда бошад лайкро паш кунед ва дар комментария фикру ақидаи худро ҷойгир кунед дӯстони азиз аз мо дур набошед бо мо бошед